royong ni gint nak. Takut lah, lah nak. Ya. Kayak mana cuba picit. Kau? Kau apa namanya tu nak? Saya. Apa? Saya. Buaya. Buaya mama jajan lala. Ini mm. apa ni nak? Ben. Hah? Ben. Apa? Ben. Mobil. Ben. Ni Kerupuk Apa? Kerupuk Kerupuk ya. Wah ini tai lala ini <laughs> Ini tai lala itu nak oh. Putih ya. Ha? Ih, ngapa taiknya? Eh. <laughs>